いやちっくしゃマジマちゃんさ忠告したよね殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ でも真島ちゃんは仕事を引き受けた俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場会に戻してやる気だったんだよだけどお前は牧村誠を殺せなかった <laughs> まあまあまあ 百歩譲ってそういうこともあるかもな俺もガキの頃足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだお袋に内緒で必死に育ててさ確か名前は豆太郎だったかな動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったなあ だが親に嘘ついたのがまずかったある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね子は親に逆らえないってなガキのくせに律儀なやっちゃ 律儀ねまあ確かに俺は素直でいい子だったよ親の前ではなあ次の日その猫を殺してやったよ お前のことは必ず殺すよでもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫蒼天堀じゃ見ない顔だったな もしかして真島ちゃんの古いお友達知らんわあんなやつふんなんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのやあいつは売春の元締めなんかしとらんあないな小娘に一体何の価値があんのや知りたい教えたくても教えらんないな俺だって知らねえんだからよはあ 真島を使って牧村誠という人間を殺せってそれだけだからな俺が兄弟から聞いてる話は兄弟そしたら女殺せっちゅうのは島野の島野の親父からの命令なんかそうだからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよなんで親父は俺にやらせようとしたんやさあな それは俺にもわかんねえとにかく白スーツの男本当に心当たりないんだなああせやけど気になることはある奴は女を奪って生きよったが殺そうとしてるようには見えへんかったそれは西谷も同じんちょっと待て西谷って グランドで暴れた鬼人会のか西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言ってきたあの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ西谷が別の死体を用意おかしいな初耳だなまあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かったってことは奴ら来るかもしれないな りる話やどっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか確かに西谷らしい手口だそうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが札にしょっぴかれて今頃留置所かいや西谷やなくても組員もいろいろ知っとるふうやったお前は 何も分かっとらんあの女の価値をはあそしたら組員からたどろ鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる確か3階だったはずだ分かった真島ちゃんさ西谷のこと以外に 俺に隠し事ないよねあらへんああもしも何か隠し事してたら殺す言いたいん分かってきたね真島ちゃん させたるわ Ja, Где мы? でおめえがおう牧村誠はどこへはあ何言うとんねんあれ俺んとこからあの子を盗んだ男ありゃ西谷の仲間やろ今あの子はどこにおんねん何のことやらさっぱりわからんなせやけどたとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ 何様やねん道聞くみたいにふらっと入ってきよってわしら極道やでなめんのも大概にせよそら格子で聞けっちゅうことお前らもう何べんも俺に負けとんねん。結果は分かりきっとるよあの子の居場所知っとんのか知らんのかどっちやねん知っとっても知らんでも生きて返さへんではあれ しゃあないほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで 望み通り格子で聞いたるぜ牧村誠は今どこにおるほほんまにし知らんのやほんまかほんまやわしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんやせやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や西谷の仲間ちゃうんかほ 親父の仲間やったとして俺らは知らんのや親父は俺らに何も教えてくれへんのや女のこともおっさらう目的もほんまや聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや西谷は札にしょっぴかれて留置所やろがせやったらあんたも留置場に入ったらええんやふざけとんのかま、までふざけたへんって ビリケンさんに頼んだらええねんビリケンそやビリケンさんちゅう刑事や親父の窓口になっとる人で頼めばこっそり合わせてくれるかもしれへん賄賂でも渡すっちゅうそれはビリケンさん次第や誰でも合わせてくれるわけやないけどとにかくビリケンさんとこ行ったらええいつも毘沙門橋のところにおる よしその言葉信じたろ西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるえ脅されて口悪いような組員やから口の軽いヤクザやすか いらっしゃいませいらっしゃいませ も大きに。 らっしゃいませありがとうございました 健さんかうん誰やあんちゃん俺は真島五郎っちゅうもんやあんたに頼めば留置場の西谷に合わせてくれるっちゅう話聞いてのうん俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや おめえは西谷のなんやダチか俺はダチあれ西谷の敵バリッバリの敵敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うかダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ西谷は用心深いやつや嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない正直に言うたら あんたもひと手間省けるやろうしなうん潔げんやなせやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで分かっとるなんぼ渡せばええんやいややな今の時代みんな金で納めようとしようどないしたらいい 真島言うたなちょっと一杯付き合うてくれるかあちょうどええとこにほら船も来たしな屋形船お座敷遊びでもするんかだって乗ったらいいんや西谷につないでほしいんやろ 一人のなんやさっきも言うたやろ敵やって酔っ払っとんのか敵にもいろいろあるやろいろいろほんまに殺したいと思う敵もあれば立場が違えばダチになれた敵もあるやろ西谷とは会うたばかりや あいつのことはよう知らんあんたは奴を古くから知っとるんか古いもなんもあいつがガキン頃から知っとるわほう西谷はどんなガキやったんや万引きのうまい赤ちゃんでな幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの小学生でカツアゲ 中学生で車嵐そんなガキやったななんや想像通りやなその調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか人を刺して殺したんが奴が高校の時やったなえらい飛び級やなせやけど デカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんやな、おいどないなっとるんや遊びに付き合い言うたやろ くんや三途の川底や三途の川底 なんやここは何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんやあんたがまあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな正式な名前はあらへんが知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる縁起でもない名前やなそら縁起なんてあってたまるかいな なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。 世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる証拠が1個もなくて立件できんかった殺人鬼政治の都合で公にできんテロリスト世界中のそんな奴らをここに捕らえとるなんで殴り合っとるんこの闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうだらどら一切無用や 卑怯な手使おうがあえて殺そうが構わんそしたら死に物狂いで戦うやろけどどんな奴でも毎日戦わせてみまず一難だ罪人同士で死刑を執行させようてるわけイス罪の償いと世の平和のためやほなこの観客は何やねん 命がけた本物の名残り合いなんてなかなか見れるもんやないどんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや何が罪の償いや金めったなこと言うもんやあれしがない刑事のささやかな副業やで俺をここに連れてきたのは何で実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな 勝負がマンネリ化したそうなりゃ賭博の上がりも寂しなんだいやお前さんが試合盛り上げてくれたらええー、手こ入れになるやろな俺に出場せよ何も1年間戦い言うんやないほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんそしたら留置場の西谷にも合わせたんだあんたみたいなクソなデカ めったにお目にかかれるもんちゃうなせやけどこの胸くその悪さをリングの上で晴らしてきたるわ <laughs> ええんそん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやでああ約束したる ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる準備はええかああええで3人勝ち抜けばええんやったな <laughs> そう簡単にいくとええけどなま安城頼んまっせ それでは次の対戦を発表いたしましょう皆さんおなじみ死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼ジンジャーシャップマンジンジャージャープマン対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星 罪状は謎に包まれた赤眼の男マジマゴー VS ゴーマジマさあ時間無制限ルールなし 自然死に見せかけ殺していった快楽殺人鬼ドクターキリヒトダクターキリヒト真島五郎果たして2連勝なるかさあ時間無制限 こまでかもしれませんそう次の試合ではついにあの男が登場ですリング上の撲殺数世界一法では裁けない悪魔の拳デッドパンチャー Yeah! Fuck! Congratulations! Goro Majima! いい腕やなこないに盛り上がったん久しぶりやどうや今度からちょいちょい金魚温めてくれへんか金は払うで俺は高いで嫌やな お金の話ばっかりそないなことより言われた通り参照したいんやあんたの約束は守ってもらう分かっとるついてき 汚い川の底に穴いなもんがあるとはな汚いもんがいろいろ隠してくれとんや水底なんか見えん方がええはあみんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや昔この川に女子高生の死体が上がってなかわいそうに顔は見る影もないほど殴られて 体ナイフでめった刺しや外車は片親でな親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やったせやけど必死の捜査も虚しく犯人はなかなか捕まらんむもい話やな1年かかってようやく犯人を突き止めたが親父さんは一層どん底に落ちた 犯人は未成年の不良やったんや法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる事件なんて知らん顔でなそれを見た親父さんの気持ちお前はわかるか耐えられんぶち殺したくなるやろなせやなでそのガキはめった刺しにされて殺されたんやじゃあ ですじゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や西谷が西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな知っとったやろな親父さんが苦しんでんの下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんだ誰に感謝されることもないが 王道を生きる人々を支えとる高校生の西谷にそれを教えられた親父さんはそれから三途の川底を作り今じゃ西谷の窓口になっとるちゅう話やってことはあんたがさあ行くで 今から留置場に案内してあるけどお前の方の準備はできとるんかああもう大丈夫や早いとこ西谷に会わせてもらおうやないかよっしゃほな行こうか あお疲れ様ですビリケンさんおうごっついご確認捕まえてきたで入れたってくれあれいつもより多いんやないですか気にしなあんたんとこの娘も今年大学やろすんませんほな楽しんでこいや 世話になったな ちになりそうやな奥で茶でも入れますよ やないかどないしたん万引きでもしたんかお前に会いに来たんや西谷ほんまに嬉しいわちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやでああお前が俺に何の用やこの前の殴り合いはほんまに楽しかったな思い出しただけでもうっとりしてまうわ せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ自分で呼んだんやないかアーセンジ真島君お店では殴り合いしてくれへんねんもんせやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん野球の試合と同じやで途中で雨天中止になったら 選手のエプレンも無意味になってまうやろ5回裏まで終わっとれば試合は有効や何言うてんねあの喧嘩はまだ1回表やであじゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたいんやおもろいおっさんやなせやけど俺は備えないようできたんとちゃうえ誠がさらわれたやったんはお前か なんや仕事の話かい ことさらったんは白いスーツの見たこともない男やお前の仲間やないんかわしにそないな友達はおらんでなんやてせやけど予想はつくわしでも真島君でもない第三の勢力や第三の勢力一体何者やまあわしは大方目星ついとるけどな 知っとるんか誰なんやあの西谷さんこれああそうや酒買うてきてくれるかせっかくの来客やええー、酒頼むでわかりましたちょっと待っとってください わしらみたいな仕事しとるとな安全なねぐらがよう見つからんのやほんこそうちゃうかあせやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらやこないな連中に囲まれて安全やと拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん大抵は刃物や飛び道具使ってきよる ここやったらそないなもん持ち込めへんからなここはほんまに熟睡できる我が家や西谷誠をさらった第三の勢力は何も言う。そうやな真島君は知りたいわな佐川のすんには到底調べ上げれ巻いてやもんな教えてあげようかなけどどないしようかな となしくはかんと今度は楽しい殴り合いで済まんことになるでそんな言われると安心ごっつい期待してしまうで真島君この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんなええんやな安全なねぐらで大怪我することになんで 楽しみやわしは強いもんを見るとなあそこが固なってしまうんやもう我慢できへん変わったやつやなお望み通りとことんしばき倒したるわ しうわっ すなやわしますます真島君に惚れてもうたあんたほんまにおもろいやつやなビリケンのおっさんが言うとったように出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな殴り合う理由を持って出会えたんや 最高にええ出会い方やでなんや急にまっとうなこと言いよってほな聞かせてくれや第三の勢力は何もんやなあ真島君佐川のおっさん裏切ってわしと組まへんかああ マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集だ日教連登場界の直系組織や登場界直系あほな日教連なんて聞いたことないでそりゃそうや表向きには登場界の大門を掲げとらん裏の組織やマコトちゃんをさらったんは おそらく日教連の総裁世良勝や世良勝数日前に世良が日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってなもしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやったなんで道場会の勢力が二つも誠狙っとん2つ 誠を殺すように命令出したのは島野の親父島野中刀登場界の島野かなあ世良も島野も登場界ほんなら登場界ついでやわしも教えたるわしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や堂島組 せやこれまた登場界の直近やセラの二教連お前に命令下した島の組で堂島組三つ全部登場界や一体どういうことやなんでやろうなま登場界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけど 日教連が隠れてる場所は分かっとんのかちゃんと調べやがとるでどこや知ってどないする気やまこと取り返しに行くに決まっとるや無理やあ真島君が強いのはよう分かったせやけど一人でどないかなるほどあまないで日教連は何やと 登場界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊やさながらアメリカの CIA ソ連の KGB 言うたところやなせやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやないそれにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんね ない佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろう佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんででもあしゃ殺しやなくて柄を押さえて依頼主に渡すよう言われとんねん佐川恨みってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ悪いな 断るわなんでや日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかったもし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくせやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた両目まで見えへんよ 誠を殺せ俺には誠を生かした責任があるただ命があったらええってことやない人として生かさなあかん責任極道の食い物にはさせ残念やなお前みたいな男ともっと早く出会わんかったがほんまに残念や 野 <laughs> 球なんやろなわしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ熱狂連が潜んどるな椿園の中や椿園なんやこっち住んだって椿園も行ったことないんか脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんでなんやその椿園中椿園はな それはそれは歴史ある料亭街の通常や日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる誠ちゃんもそこに囚らわれとるはずや料亭街ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで百聞は一見にしかずや案内したるついでに一緒に暴れたるえか 俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞそんな話や日記オレンから誠ちゃん取り返した後やさあ真島君と一緒に大暴れや楽しなるでさてほんなら楽しいお遊びに出かけますか おいおまるさん出してチェックアウトや真島君も一緒に出るぜなんや誰もおらんのかいしゃあないな 勝手に出るぜ 見さんには用してもろたんですがね娘が大学行きたいなんて言うもんでしてちょっと気張らなあかんのです何言うとるんやハンタら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわやっぱ東京の人は羽振りええんですな お前買われたんか誰にやこらあかん感じやないかい西谷 <laughs> 昔 おっちゃんに言われた通りや悪いことばっかりしてたら罰当たんななあおっちゃん真島君わしはこのアホンダラと片つける西谷あんた きり暴れたらええ思いっきり楽しんだらええヤクザなんぞどうせ早う死ぬんやなら後先考えんと自分の道前に進めや 何言うとるんやさっさとくたばらんかい をかした責任きっちり取っらんかい行けや真許してくれ